La invitación es eso, no juntarnos y trabajar por lo que cada uno de nosotros pensamos o creemos o apostamos en este, este mundo que nos propone. Y hay, dos, dos, que tal vez eh, definan un poco la intención que estamos haciendo, que es el, el Bike Festival, que es el, el festival que llega cuando muchas cosas han salido del Estado, y esta idea también de un mundo que es el hecho de hacer las cosas en la realidad alucinada. Es decir, eh, como es... Lo que se trata de responder es, sabes que no sabemos qué está pasando, pero estamos proponiendo una respuesta, ¿no? Entonces, lejos de, señalar o discriminar qué lo que se hace o no se hace, más bien es como qué se puede hacer sin pedirle apoyo a nadie, ¿no? Que más que una crítica que la conlleva, es un hecho de, en lugar de estar diciendo por qué no hacen y por qué no traen, y estar pidiendo, pedirle a alguien que es el, el sistema estamos realmente acostumbrados, pues no pedimos nada y lo hacemos de una vez entre nosotros, ¿no? Sí, ahí pensaba, ¿no? También esto que nosotros planteamos como, como posibilidad, y Rafa lo decía hace ratito, no es que nosotros trajimos algo. Nosotros, Jalapa no ha dejado de generar movimientos culturales, no ha dejado de generar músicos, no ha dejado de generar eh, pintores, no ha dejado de generar absolutamente nada que tenga que ver con espacios culturales incluso, ¿no? Este, se siguen abriendo lugares, hay una apertura a la cultura de Jalapa muy particular. Lo que sucedió no lo sabemos, lo que sí sabemos es que están pasando cosas y nosotros queremos sumarnos de alguna manera a eso, ¿no? Por eso esta intención de, de, no, pedirle nada a nadie y dialogar, digamos, entre nosotros, ¿no? De alguna manera Sí, horizontalmente es una, una generación ¿no? que, abarca, digamos, no, no, es etaria la generación, es una generación que, que, tiene un objetivo, que tiene una mirada, que tiene una intención este, y que busca de alguna manera como trinchera la cultura y la, creatividad, ¿no? la creatividad alucinada que nosotros ponemos ahí. En... Marduk, el de la mayoría, sí, claro, eh, también yo les agradezco la invitación a, a trabajar por pretender eh, hacernos otra vez visible en eh, esta reflexión de qué hacemos los que nos quedamos ante tanta insignia qué, cuáles son nuestras prácticas cotidianas de, volvernos a enlazar emocionalmente en estos espacios, de Tierra Luna, en nuestras librerías. Eh, son cartografías emocionales de la ciudad que hay que retomar, que hay que darles fuerza, que son fundamentales para, para resarcir lo roto y fragmentado que estamos. Entonces, me parece fundamental, invitamos a todos cordialmente, sobre todo jóvenes, este, para todas las edades. Eh, estamos muy contentos de, poder trabajar en este tipo de proyectos y sobre todo eso, de reunir sinergias que, nos vuelvan